Sziasztok! Lola vagyok, a Lola's Art-tól. Kitaláltam egy olyat, hogy be fogom mutatni nektek egyesével, terméktípusonként a designer cuccokat, amiket készítek. Szeretnék a termékekről nektek minél több hasznos információt elmondani, hogy jobban tudjatok választani köztük, minőségi, darabszám, minta, mindenről lesz itt szó, minden izgalmasról. Jó, a mai nap ö, füzeteket ö, fogok mutatni Füzetekből háromféle típus van, három, de főképp kettő, tehát abból van több. Van A6-os típus, A7-esek, kis mini füzetkék, úgy hívom őket, hogy mini, mini füzetke. Ö, rengeteg fajta mintám van, igazából pont nagy problémát jelent, főleg amikor vásárokba járok, mert egyszerűen nem tudom hová rakni őket, amit csinálok. Ezek most a jelenlegi mintáim, de persze folyton bővülnek, már most is meg van rendelve legújabb. szolgáltató. mini füzeteken és az A6-os füzeteken kívül egy pár darab egyedi A5-ös füzet is megtalálható a készletemben, de ebből van a legkevesebb, és igazából ebből csak ez a pár minta van, amit itt láthattok. És egy ilyen állhatós füzeten mutatnám be nektek, hogy hogyan is néz ki, mit lehet róla tudni. Tehát akkor van egy előlapja, vékony műanyaglapból van az előlap is, meg a hátlap is, és van egy hátlapja. UV nyomtatással készül, nagyon szép a minta, ahogy így tapogatja az ember, így lehet érezni, egy kicsit domború. Belül van egy vastag merevítő, hogy esetleg a buszon is tudjatok írni bele, meg minden, és ö, sima lapok vannak benne. Esetleg lehet kérni egyedileg vonalas és kockás fizetet is, ö, de arra mindenképp szólni kell előre. Rendben van. Mindegyik füzet online megvásárolható. Ezen a Facebook címen ö, tudtok engem elérni, megnézni a munkáimat, és ö, privát üzenetben pedig leadni a rendelést. Ha esetleg ö, jöttök az idei őszi módokonra, akkor is privát üzenetben tudjátok előrendelni a füzetecskéket, bár elég nagy készlete készülök, de ki tudja, hogy elvigyék, érdemes le foglalni őket. Köszönöm a figyelmet, és következő epizódunkat remélem már várjátok. A következőben oldaltáskákat fogunk